nawatakia siku njema guys mm. kuweni comfortable okay hello pendwa karibuni katika chaneli yangu ho ho ho it's holidays season na pia mwaka unakaribia kuisha bado haujaisha ila unakaribia kuisha ila video ya leo itakuwa ni utofauti kidogo, kwa sababu kwanza kabisa naomba nitangulize shukurani zangu kwa watu wote ambao mmeisupport hii channel guys, yani I cannot express how grateful I am, yani <laughs> sijui nisemeje by the way anyways um, kama mnavyojua hii channel nimekuwa niko serious zaidi kuanzia January uh, 2020. na Kwanza ni January au February something like that, kama sio February itakuwa ni January 2020 na ishirini ndo nimeanza kupost video video kwa mfululizo na kuwa more um, consistent kwenye hii channel. Kama unavyojua mimi nimeanza YouTube siku nyingi sana probably watu wengine wananijua wengine hawanijui na wengine ni wapya kwenye hii channel nimeanza youtube siku nyingi sana sana sana sana but nilikuwa sijapata muda wa kutulia na kuanza kupost video hapa youtube lakini mwaka huu nilipata muda sana na youtube imekuwa imeniweka sana busy kwa sababu nikopo nyumbani during the corona season so na nyie mmezipokea video zangu vizuri sana, ni niwashukuru sana. Kwa hiyo kitu ambacho nitaenda tu kufanya leo ni kufanya kitu kama vile maongezi kati yangu mimi na nyie, ili muweze mkanijua vizuri. Nitajibu maswali kadhaa ambayo nimeulizwa <clears throat> na marafiki zangu, na pia nitatengeneza maswali kutokana na um, maswali ambayo yanatoka mengi yanatokana kutokea kwenye comment section nitatengeneza maswali from those and then nitawa respond hapa leo alafu pia um, kwenye email kuna watu wengi ambao mnaniandikiaga sana email It's strange I know lakini <laughs> Watanzania wengi mmekuwa mkiniandikia email which I am so happy and I'm grateful kwamba mmeni reach through email. Kuna wengine ambao mmeni wanani DM Instagram. Asanteni sana, I'm sure kila mmoja wenu huwa na mjibu on time guys. And kama una swali lako, please don't hesitate kuniuliza hapo kwenye comment section. Huwa ninajibu. <laughs> I reply to each and every one of you because your comment matters a lot. Kama uelewe, it matters a lot. Alafu pia um, kuna ambao huwa na wajibu kwenye DM and whatsoever. Kama unataka kuconnect na mimi kwenye mitandao mingine pia ya kijamii, please don't hesitate contact me. Usihofu kabisa, nitakujibu. Trust me, I will do that. So anyways, let's get to the today's video. <laughs> So, swali la kwanza mimi naitwa nani? Mimi naitwa Gloria, ila huwa watu wengi wanapenda kuniita Glo kwa sababu ni kama short form, it's like GLO, so they call me Glo, wananiita Glo but then nimeongeza hiyo glow because it, it has more meaning. Ndio maana kwenye YouTube channel yangu mnaona nimeandika glow, kwenye Instagram naitwa pia glo So yeah, you guys can call me glo glo glo You can also call me gilo it's a Kichaga name and you can also call me Gloria. Yeah. Alafu kitu kingine ninaishi wapi? So actually hili swali nimelitoa kutokana na mas, yani maswali ambayo huwa napata hapa kwenye comment section, dada, nitapata wapi hiyo product hivi hivi hivi. So at the moment I'm actually not in Tanzania. Mimi sikai Tanzania, mimi nakaa Uswiss, Geneva. Um, nilikuja huku kuanzia siku nyingi sana kuanzia elfu mbili na kumi na mbili um, mara ya mwisho nimekwenda Tanzania ilikuwa na elfu mbili na kumi na tano kwa hiyo na kama miaka mitano hivi sijafika Tanzania but then I'm planning to come back home soon to visit so yeah so mimi niko Swiss Geneva Chaneli yangu inahusiana na nini? Chaneli yangu ya YouTube inahusiana na urembo, fashion na mambo mengine mengi. So yeah, <laughs> naiweka hivyo mambo mengine mengi. Uh, huwa nafanya videos za DIYs, jinsi ya kutengeneza vitu. Um, huwa nafanya video za urembo ambao naonesha bidhaa ambayo naitumia, so naonesha kama mtu unataka mimi nijaribu kitu chochote unaweza pia ukani ukani DM ukaniambia ise sister naomba ujaribishe hichi kitu afu uniambie kikoje mi nitakuambia kikoje kuna swali lingine huwa huwa napataga sana from friends ambao ni my youtube friends like kwa nini hautufanyie vlogs tupaone uko ulipo guys i'm working on my vlog skills kwa wale ambao hamjui vlogs ni nini, ni kama tu videos zinakuwa zinaonyesha hali halisi uh, sehemu au maisha halisi mtu ambaye anaishi. So it's like just a movie, your daily movie. So yeah, ni video zinazoonyesha maisha yako ya kila siku. I'm working on that guys. Um, that will be my next year project or probably this year before end of this year. Labda nitaweza nikawaonesha vlog moja ya mm, hapa Geneva, sehemu napokaa. Uh, ah, sio nyumbani necessary, inaweza ikawa nyumbani, inaweza kuwa nje. Nitajitahidi sana kufanya hivyo because it's something that people are so curious and wanataka kujua how is Geneva, so I will work on that, I promise. Swali so, lingine ni mimi ni kabila gani? So kulikuwa kuna mzozo kuhusiana na kabila langu kwenye comment section, mimi ni kabila gani? Mimi ni Mchaga and Mbulu. Okay, my mom ni Mbulu na um, my dad ni Mchaga wa Marangu, so mi ni Mchaga and I'm proud. So yeah, hivyo <laughs> na nimeishi sana Moshi, yaani nimeishi sana sana Moshi kuanzia standard 3 kuanzia darasa la tatu mpaka form 4. Kwa hiyo maisha yangu yote yamekuwa kama, yaani imekuwa Moshi yeah. Haya, naongea lugha ngapi? Ninaongea lugha tatu and I also speak um, lugha ya kinyumbani ya kinyumbani, sijui ndo naita vernacular language, so Kimbulu. Uh, nasikia na kujibu kidogo, siwezi sana. Kitu kingine ni nini? Naongea sana Kiswahili kama mnavyoona, chaneli yenyewe ni kwa sababu yani natumia lugha ya Kiswahili sometimes huwa na mix <laughs> na nilipata attack moja kutoka kwa mtu ambaye ananifuatilia hapa akasema unachanganya sana lugha. Anyways guys, jamani, tunaomba mtu support hivi hivi, tunajitahidi sana kutoa content kwa sababu yenu. Kwa hiyo endeleeni kutusupport hivyo hivyo, na tunajitahidi kuchanganya lugha zote mbili, so yeah, mtu support hivyo hivyo, msituchoke and then um, lugha nyingine ambayo naongea ni english yeah english is like my second language and then hapa nilipo yani huku geneva we speak french bonjour so if you're from any french country hi ça va <laughs> tu vas bien kuna kitu kingine ambacho watu wengi huoga wananiambia oh tunapenda sana video zako za video zangu za nini yani i do makeup nimejifunza makeup hapa. Mimi sio makeup artist guys, <laughs> I just learned from people that kuna technique nyingi sana nimejifunza hapa YouTube, so YouTube should be your best friend. Yani kama unataka kujifunza kitu, sio lazima uende darasani. Kuna kitu kinaitwa Google na kuna hichi kitu kinaitwa YouTube. Unaweza ukajifunza vitu vingi sana sana sana sana. Yeah, kipaji changu cha kusuka nimejifunza So mkiniona na suka rasta, unamsuka mtu au unafanyia video yoyote kuhusiana na kusuka, nimejifunza this is just the proof kwamba hata wewe kama unataka kujua kusuka rasta, kuna video nyingi ziko hapa YouTube kwa Kiingereza, kwa Kiswahili, kwa Kifaransa, kila lugha utakuta hizo video za jinsi ya kusuka rasta kwa kesi. Kwa wale ambao mnaniuliza dada, hiyo product naipata wapi? Mfano kama ni kitu kile cha kutolea mafuta usoni au ni kitu chochote ambacho mnaona nimetumia hapa kwenye YouTube channel naonesha, ni kitu ambacho kiko very interesting, kasema ngoja niwaoneshe watu ambao wananifollow leo. So kila kitu ambacho mnakiona hapa huwa nanunua AliExpress. So AliExpress ni mtandao mkubwa ambao una uza vitu online una ship worldwide and nimechagua AliExpress kwa sababu nadhani ni mtandao ambao mtu yoyote ambaye yuko sehemu yoyote hata kama uko Tanzania wana ship product zao mpaka Tanzania na kama haujapata mzigo wako unaweza uka claim yani unaweza uka claim kwamba hujapata mzigo wako na watakurudishia hela zako na ukiupata mzigo wako pia kuna sehemu una click tu kwamba nimepokea mzigo wangu wala hivyo Uh, inachukua muda gani kuship hizo product inategemea na aina ya product. taonesha video nyingine ya vitu ambavyo nimeshai kununua AliExpress na ninavi appreciate kama ninamjua mtu yoyote au nikiwa nafanya research yangu kwenye maduka ya Instagram wapi huwa lazima niwa connect nikupe link au nikuambie fulani anauza mcheck fulani on Instagram hivyo <clears throat> kitu kingine swali so, lingine nimeulizwa what inspires you to make YouTube videos um, vitu vingi sana vinaniinspire kwanza kabisa the fact that u, yani unakuwa very creative na mi I'm very crea yani napenda kuwa creative um, when I'm not naona kama vile yani life imelala <laughs> Kitu kingine, another thing it's fun. I have a feeling it's fun and I take it as fun each and every day. I I don't want to take it as, you know, yani I have to do it. No, I take it as fun. Najua muda gani natakiwa nifanye, lini natakiwa nifanye videos za YouTube, so I do it as fun. Kitu kingine nacho ni I'm very curious kama umejua very curious individual napenda sana kujua vitu napenda sana kujaribu so another thing uh, kitu kingine ambacho huo yani e, kinanimotivate kufanya pia nao ni kulipwa youtube inalipa hela so yeah hicho nacho ni kitu kingine yeah those are the things that zinanifanya nifanye video za youtube jamani asanteni sana sana sana sana sana tumefikia mwisho wa mwisho wa hii video ila kitu kimoja ambacho nataka tu kusema ni kwamba um, kama wao unapenda sana kuangalia YouTube videos ni vizuri sana ukiona video ambayo umeipenda hapa YouTube, sio tu video zangu, hata video za watu wengine unazishare, una share share share ili uwasupport wale YouTubers. Unawasupport, yani unatusupport sana, mnatusupport sana ukishare videos na videos zina get more viral kwa sababu YouTube wao wenyewe wakiona kwamba umeshare video wanaona kwamba okay this video can be interesting, kwa hiyo wanaweza wakaku wakakuweka wakakuweka kama a recommended video so make sure you share people's video hata kama sio kwangu anyone share share share share share na ndivyo ambavyo tunaweza tukasapotiana na kupushiana hapa YouTube. I hope mtakuwa mmeenjoy hii video. Kama una swali lolote kuhusiana na maisha, kuhusiana na um, kitu chochote tu, kama kuna product ambayo ungependa mimi nijaribu na niwaoneshe hapo kwenye YouTube channel yangu, please niachie kwenye comment hapo, hata niandikie kwenye my DMs nitafute kwenye DM, nitafute kwenye Gmail kama wengine wanavyofanya, nitawajibu each and everything. Kama unataka nijaribu kitu niambie pia, nitajaribu and bye bye. Asanteni sana, heri ya Christmas na heri ya mwaka mpya in advance, na tutaonana kwenye video nyingine. Ho ho ho, bye.